Je m'appelle Daniela Delio, je fais la vigneronne. Je suis Michel Charbonnier, c'est la quatrième année que je gère l'alpage. Je suis Arnela Pepelar, je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine. Je suis hum, Luciano Seghesio, je m'occupe surtout de mise en place d'expositions. Je suis Andrea Di je suis éducateur et je suis rappeur aussi. Je m'appelle Bruno Bassan, je suis le vétérinaire du Parc national du Grand Paradis. Isma, vieni! Su, su, su, forza, brava, Je m'appelle Daniela Delio, je fais la vigneronne. On part pour l'avantage euh, du Gamay ce matin. C'est parti Et finalement, on part avec notre ouvrier Ahmed. Jusqu'on arrive au village de Duvette. Là, il y a beaucoup de vignes. Il n'y a pas de, route, uniquement des sentiers comme ça. <laughs> on ne peut pas y arriver avec des voitures, avec des camions. Ce serait beaucoup plus simple, mais c'est pas possible. Parfois, on nous dit que, que le vin, c'est cher, mais c'est pas, pas vrai. Avec tout ce qu'on doit faire, Ici, aujourd'hui, on fait le gamet. De ce côté-là, il y a le fumet. En haut, il y a du petit rouge pour faire le torrette. Et de ce côté, où tourne un peu, il y a du, du pinot noir. Elle est belle, hein on a commencé avec le blanc, on a fait le muscat, on a fait le muller. Le blanc, on considère même autochtone la petite arvine, même si, si les Suisses disent que, que, la petite arvine est née en Suisse et puis est venue en Vallée d'Ost après. On le considère un peu de nous. On enlève soit les verts et soit les secs. On laisse seulement les beaux. Parce que je dis toujours que, que dans la dans la cuve, on doit mettre des beaux raisins si, on veut qu'il sorte un grand bon vin. Alors, moi, je suis Ivo. Je suis le mari de, la propriétaire ici, qui est Madame Daniela. Je suis l'ouvrier de la famille. Les femmes ont toujours été présentes, mais dans le temps, on ne parlait pas des femmes, c'est simplement ça. Mais dans, les familles, ont toujours euh, eu un poids très très important, les femmes. Mais elles étaient cachées par arrière. Dans ces dernières années, les femmes sont sorties et on dit nous sommes aussi présentes. Oui, tu dois pas <laughs> sourire parce que c'est vrai. <laughs> C'est eh, vrai, tu rappelles ta mère. Eh. Ta mère était beaucoup, beaucoup présente dans les vignes, dans, dans présente, tous les domaines. Ho venuto dalla West Africa, eh, Guinea-Conakry. Ho venuto qui nel 2014, eh, il 15 luglio, eh, sono in Valle d'Aosta, sono in Libia, poi 2011 e così fino al 2011, 12, 13 e 14 con la tutta in guerra in Libia sono in Travlos e poi eh, da 2014-15, no, il primo luglio così ho già preso una barca per venire in Italia per cercare dove si possono ispirare un po' più di Travlos. E così ho venuto in Sicilia. Mi piace l'agricoltura, mi piace questa esperienza, quella che sono stai facendo qua con loro, mi piace continuare, continuare con loro ancora. Lui ha una vita pas facile et alors il molto il fatto di avere un lavoro, di avere dei gens che, qui l'estiment et avec euh, lesquels on a un, un rapport humain, je dirais. Une viticulture euh, en quelque façon héroïque. On ne peut pas faire ce travail si on n'a pas vraiment de la passion, si on ne tient pas euh, à, récolter des bonnes choses si parce qu'on ne peut pas faire ça seulement pour euh, gagner, seulement pour avoir... Euh, on doit faire ça pour une satisfaction personnelle, absolument. Voilà, on est au sommet. C'est dur. C'est dur d'arriver jusqu'ici, mais enfin, c'est un très beau paysage. se dirige vers la cave à Biola. Et là, on va travailler le, les raisins. alla vendemmia di quest'anno. Vediamo il bianco perché il rosso è quella da fare. La Venenza Zenta perché alla fine con la feta c'è un semblo, un mezzo, c'è un semblo di bagno che la menza, essendo che di baglio che c'è là. E, e se c'è un semblo l'importante è il nome della famiglia, la famiglia, il giorno, il paese e, e Zenta baga.